Сейчас задачка сделать 12 колес минимум. 12? Вот за дорогу, вот за дорогу. Thank you. palma de bimba. Um, dois, três. Bate palma de bimba. Bate palma de bimba. Bate palma de bimba. его делаем, мы всегда между ног смотрим, куда идем. Самое важное, прямые ноги ближе к рукам. это название нашей школы. Выкричите громко-громко капуэра. Готовы? А